Estamos cargando God Chaser aquí en Jueguito del Recuerdo. Un juego por Steve and Bruce. We Chase You the Files. Mm. Estamos esperando que cargue. Bueno, esa era la manera como cargaba la disquetera. 5200 creo que era el, nombre de la disquetera. Pero tenemos por aquí nuestro, nuestro juego de Atari, weón, en, disquetera guardado. Bueno, y acaba de cargar. Artwork Software presenta a Frank Coins en God Chaser. Ya, un juego que dice Fanda 1984. a seleccionar uno o dos players. ¿Mm? Era de los poquitos juegos que tenían una musiquita al principio. Como por ejemplo pueden ver la música que tiene este juego. Ya. es como. Era como agradable tener un juego con música. O si no hayan juegos con música en esa época, pues, Entonces era bacán, pues, ¿Mm? Ya, pues vamos a jugar aquí con Chaser entonces el jueguito del recuerdo y lo vamos a terminar para usted, porque este juego a diferencia de los demás tenía como su historia, tenía como su, su técnica, su, su, su aventura. ¿Dónde es el joystick? Acá está. Acá está el joystick, de Atari <laughs> Buena, ¿eh? Ya. Démosle, Vamos a terminar God Chaser para usted aquí en el jueguito del recuerdo. ¿Ya? Entonces le vamos a dar. Me gustaría saber, a ver, eh, ya apartamos nomás. F4. Jueguito de 1984. Ghost Chaser, man. Todavía recuerdo cuando me lo prestó un amigo, este mono acaba de llegar a esa casa embrujada. Entonces, lo que quiere hacer este compadre, quiere eh, capturar un fantasma. Es como un cazafantasma. Entonces los movimientos que, tiene, claro, son caminar hacia los costados y moviendo el joystick en, diagonal, saltada, ¿Ya? Entonces llegamos a la casa embrujada, weón. Vamos a subir por acá. También disparada. Ven. mantenido apretado el botón. Ven y disparada. Eso servía para cazar a los fantasmas. Nos vamos a meter por la ventana. ¿eh? Pues aquí podíamos agarrar esta piedra Ahí sale un fantasma. Aquí vamos a ir a buscar la llave. Vamos a bajar. Ya. Vamos a bajar por acá. Este es como uno de los primeros juegos de terror que habían de Atari, pues, weón. Bueno, ahí me tocó ese weón se asustó. Apúrate. Vamos. Chucha, vamos nomás. Aquí el único audio que tenía era el sonido del salto del mono nomás. Y cuando disparáis. Bueno, ya tenemos la llave, vamos a ir... ¿A dónde tenemos que ir ahora? No me acuerdo, a ver. Era acá. poco. A ver, vámonos por arriba. Total, ya tenemos la llave. Allá arriba está abierto. Vamos. A lo rudo nomás. Ya, aquí hay otra llave más. Como un salón de tesoros la weá. Ya. Ahí como que rebota. Vamos a esperar que ese fantasma Muera. Ya. Nos vamos a poner en la orillita. Tenemos la llave y ahora... Mm, para acá supongo, ¿no? Uh, bien. Hay otro fantasma. Murió. De ahí salimos de acá. muera Podemos cachar que abajo se abrió, pues, weón. Hasta las patas. De juego me recuerda, weón, cuando se llenaba la piscina, weón, con monitor en el patio mientras tanto, weón. Jugaba esta weá, weón. Ya. Ya, vamos a subir. Fíjense el cuadro que te mira. Un weón que te está mirando. Puta, me quemé. Ya, miren, miren, ahí me voy a mirar. Qué buen detalle. Ya tenemos la llave. Vamos a escapar de acá. Chucha. Para acá. Aquí llegamos al baño. Ahí hay un jabón. Ya. Hay otro juego que se llama Olis Folis. Que era... Parece la continuación de este, weón. Pero lo único que se ocupa hay un mono muy parecido y nos resbalamos con el jabón y vamos a ir a buscar la llave mm. sonido culiado pesado ya tenemos la llave mucho cuidado ¿eh? de nuevo creo que si te tocan tres veces por escena eh, te morí bajo acá? Me dejaré caer. Chucha el jabón. Y acá. Ahí estamos. Y acá. Chucha, viene el fantasma. Ahí murió. Vamos. Salimos del baño. Em, puta, ¿y ahora para dónde, weón? Parece que... Agarramos la llave, pues sí, dónde hay que ir ahora, weón? A ver. Para acá no era. A ver. Se me quedó un camino atrás. Ah, ya está. Pajarón me está devolviendo. Eso era entretenido este juego. Pues. Teníamos al menos... Tenía ahí un mapa, pues, weón. Ahí está la llave. Uh. Aquí parece que nos van a matar. Puta, pero weón. Bueno, al menos agarramos la llave. Ya, vamos. Ya, vamos a ir por abajo. Ya, vamos a ser más rudos todavía. Mm, otra llave más allá arriba, hay que ir a buscarla. Tener cuidado con esa... Esa llama, bajen. Vamos a el fantasma abajo. Ahora. Bueno, ahí se abrió allá abajo. Era acuático el juego, weón. El mono era como un pelado así. Yo no les voy a negar, weón. Primera vez que veo la carátula en el, en el, en el juego. O sea, del juego. Al, al lado... Al lado, acá abajo, acá abajo mío. Está la carátula del juego. Yo no la había visto nunca, Como era un, pirata un pirata de sus tiempos, weón. Los juegos los compraba pirateados, allá arriba se abrió, fíjense. Vamos. ¿Dónde está el cuadro el weón con los ojos? ¡Ting! Peligro. El fantasma, weón, está abajo, weón, y ahora tú vas a partir, weón, en una pantalla que es como secreta, que, te va a llevar al mundo secreto. Fanda. Presiona Fire Button para continuar. Bueno, Fanda era la, clave que te daban que si tú partías del juego y escribíais Fanda, partíais desde acá. ¿Cachai? Ya. Ya, pues aquí estamos bajando a las tinieblas, pues, weón. O al menos a bola había que pegarse. que hay aquí, weón. Estos pájaros. Ahí. Vamos. Allá abajo no había que bajar porque... O no sé si acá ya no había que bajar, weón. A ver. Nada más. Vamos. Mm. No me acuerdo por dónde había que bajar, weón. Porque acá yo sé que hay una trampa. Bueno, bajemos acá y si nos morimos, filo. Puta, ahí era acá la trampa, era en el otro. Bueno, pero al menos vieron la trampa. Entonces había que bajar por acá. Claro, por algo está abierta la puerta abajo. Ya aquí nos vamos a esconder. De estos pajaritos. Ya, va a ser rajado por acá. Espectacular es lo gráfico de este juego, weón. Puta. Ah. Rápido, vamos. Puta que soy, weón, me tocaron tres veces. Bueno. Me están quedando pocas vías, ¿eh? Chucha, weón. Vamos a, vamos a perder más encima. Le vamos a esperar acá entonces. Está brígido, está brígido. Nos tocan una vez más y nos vamos para el otro lado. Ahí. Ahí. Perfecto. Perfecto, buen Vamos. Vamos. ahora para dónde? Ah, ahora hay que tirarse, Vamos. Uf. Vamos para acá. Uf. Uh. Como que se asusta el weón. Ya, aquí estamos como en una... En una destilería, no sé, weón. En una bodega de copete, así. No. No. Muere. Tenemos que hacer durar la vida porque es la última que nos queda. Esta y otra más. Miren los gráficos de la weá, weón. Qué buena, weón. Una llamita ahí. Ya. Vamos. Ahora, ¿para dónde? Para el otro lado. Supongo que era para acá, vamos. No, pues abajo era. Se había abierto. Ah, no, está bien acá. Está bien, acá era. Aquí los muertos se levantan de las tumbas, pues, weón. From the hell, la weá. Esta perra, weón. Muere. Vamos. Hay que tener cuidado con los muertos, weón. Agarramos la llave. Matamos la mina. Ah, no, vamos a alcanzar. Racing Beast. Muere justo, weón. Pero ¿cómo? Ahora hay que salir de acá, pues, Oh, murió. Tanto me, tanto me tocaron y no me morí. Qué heavy. Puta, me maté solo. Bueno, vamos. Última vía, última vía, vamos. Vamos, que se puede, como siempre. Al borde, al borde. Al borde. Vamos. Uy. Pasa luego, weón. Vámonos. Ahora hay que bajar, supongo, ¿no? No, por Por, por, qué, weón? Ahí está. Vamos, vamos, vamos, vamos. Baja rápido, baja rápido. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos. Lo terminé, weón. Felicitaciones. Bueno, capturamos un fantasma. Lo tenemos atrapado ahí. Y se abrieron cuatro cofres con mucho dinero, supuestamente. Game over. Bueno, eso fue God Chaser, bueno. Un juego, como pueden darse cuenta, con bonito gráfico, estaba bueno, A mí me gustaba, sí. Eh, buenos colores, buena música al principio. Sí, era entretenido. ¿Mm? Bueno, espero les haya gustado, que hayamos recorrido el mundo del juego God Chaser, weón. ¿Mm? Juego de Hardware Software. Les dejo un saludo, entonces aquí el jueguito del recuerdo y ya vamos a estar viendo otros juegos más de Atari 800 la cuestión. Bueno, obviamente este juego se jugaba en Atari 800 XL, en, ¿cómo se llama? En el 130 XE y en el 65. Y también habían versiones para Commodore. No quiero dejar de mencionar el Commodore, a pesar de que yo era más de Atari que Commodore. Pero claro, el Commodore también existía. Ya, pues les dejo un gran saludo y nos estamos viendo en otro episodio del Jueguito del Recuerdo. Que estén bien.